A continuació, us presentem algunes novetats del Moodle 2.4. La interfície de Moodle s'ha redissenyat per facilitar la navegació i el seguiment dels cursos a través de la plataforma. Podem situar alguns blocs al lateral de la pantalla, guanyant així espai de treball. Amb un sol clic podem restaurar els blocs prèviament apartats, Activant Edició podem moure els blocs de forma senzilla. De la mateixa manera podem moure la ubicació dels temes, dels recursos i de les activitats. Gaudiu del disseny de les noves icones i les noves funcionalitats. Per exemple, editeu el títol d'una activitat o recurs amb un clic o creeu un duplicat per reeditar-lo més endavant. Nova tecnologia drag and drop. Amb l'edició activada podem arrossegar un fitxer directament a l'espai. Amb el mateix sistema podem desar-lo a la nostra àrea de fitxers personals per utilitzar-lo sempre que vulguem. Integració de repositoris externs. Vols penjar una foto de la Wikipedia? Mostrar un vídeo de YouTube? Ara és més fàcil amb l'ús dels repositoris externs. Nou panell de recursos i activitats. A la mateixa finestra tenim informació sobre les possibles aplicacions d'una activitat o recurs i sobre les seves característiques. Integració de dos nous sistemes de qualificació, la rúbrica i la qualificació guiada. Ara podrem definir els criteris d'avaluació d'una tasca i avaluar l'activitat en base a aquests criteris directament des del panell d'avaluació. Un cop definits, només hem de marcar a la taula el grau d'assoliment de cada estudiant. Així, aconseguim orientar l'estudiant sobre els criteris que es consideraran a l'avaluació i transmetem objectivitat a les qualificacions. Altres novetats a destacar. Accedeix des del mòbil. Nou sistema de missatgeria. Més opcions de configuració. Millor seguiment dels estudiants. Duplicar recursos i activitats. Creació d'activitats condicionals el dipòsit de fitxers personals. Integració de repositoris externs. Nova wiki, nou taller, nou qüestionari. Editor HTML amb més opcions. Descobriu aquestes i altres novetats de la nova versió al vostre espai de proves o visiteu l'espai de la comunitat Moodle.